Merhaba arkadaşlar, World of Games kanalına hoş geldiniz. Ben Cider. Bugün yepyeni birisiyle karşınızdayım. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Benim kendi hesabım üzerine oynayacağız. Ben bu oyunu birkaç senedir oynadım arkadaşlar. Bir 22-23 şey oldu var bir şeyim. Volvo tırını kullanıyorum ve bugün uzun bir yol aldım galiba bir şeyler yaptım ama 245 kilometrelik bir yol aldım bugün. Ya e, pardon yanlış bir tuşa bastım. şu basını kapatırken. Bugün uzun olmayan bir yola biraz ben uzun yol aldığımı sanıyordum ama meğer kısa bir yol almışım. Hız kullanmıyorum bunda arkadaşlar. Çünkü 90'a giderken tıngır mıngır gidiyor araba. 2,5 saatten de gidiyoruz bir kere. O yüzden hız kullanmıyorum. Bir ekranı 50'ymiş şeymiş falan kilitliyorlar da kamerada şey olmadığı için kamera bazen arada kilitliyorlar. O yüzden bastırıyorum. Gitme arkadaşlar. Arkasında yük varken hızlanamıyor doğru. Her şeyini full yaptı ama ya sırımla işleyeceğim. Bugün ya da yarın ertesi sıra alacağım. Burayı bir geç, Dayı geç dayı. Benim şeridim orta. Bana ortada yardırırım. Uzun tarımda kör olsun adamlar. Şu ilerideki dönüş yolunu hiç sevmiyorum. Hep orada o bariyerlere çarpıyor. fırça şey atmayacağım. Bu sefer güzel döndüm. Araba bayıldı. açmışsın. E sen niye kilitliyorsun onu hemen? Bunları kaç burada? Kilitlediler 305 350 lira galiba 305 350 lira kilitliyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Türkiye'de daha pahalı aslında. Yallah şoför yallah ısırdık gidiyoruz artık. Tamam şu tıra güzel bir fake attım. Diye. Olay lan. Ne kırayım? ne kıracağım. Şu arabanın önüne kıracağım. Bu gidiyor musun? güzel topladım. Fazla zararlıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada görmüş olduk. Araba alışkın olmasam ben tır alışkın olmasam çarpardım kesin çarpardım. Mercedes Street kayma arkadaşlar böyle kayıyor savuruyor böyle. Böyle yaptıkça takla atıyor Mercedes olmuyor bunlar. Ben Mercedes yapacağım. Bugün alacağım ben Mercedes. Galerisini bir keşfedebilsem Mercedes'in hemen alırım. Ama daha keşfedemediğim için galeriyi alamadım. Bu arada ben turla 1630 kilometre yapmışım turla. Bundan önce web kullanıyordum. basmaz. Şuraya tamam mı? Çek lan kenara. Öndeki taklacı çek kenara. Çekten onun kenara. Of kulaklıkta bu çok kulağım karıştırıyor ya. İçindeki süngüler var ya bunu. Affediyordum. dayı sağa dönüyor ben sola dönüyorum. Ben bu tır frenleme sistemini çok seviyorum. Sizin frenleri bu kadar iyi tutmuyor. Vegas Ghost ben hiç uymuyorum. Hızlandık diye hatırlıyorum sonuna kadar biz Yoksa o, o tır hızlanacak, şey olacak. Bu NFT satmak zorunda kalıyorum. Biraz daha geç atıyorum. Hmm, da bir de benim sesim biraz az gelebilir. Hastayım. Okula gitmedim. Bu videoyu çekeyim dedim okula gitmeden. Bunun için al gelebilirsiniz. Bugün bir de Facebook'un altına ilk videosu atacağım kanala. Bundan sonra ya da yarın sabaha doğru gelebilir video. Tırdan garip garip sesler çıkıyor. Benzinim ne kadar giden şuyum ben bakayım. 196 kilometre gidermiş benzin. Yeter. Para nasıl olsa flaşlanmıyor. Maduro, şabap. Ne kadar yapıyormuş? Bu ne lafı? Nasıl oluyor? yardır. Şimdi bayılacak bak. Hız şeyine iyi bak nasıl küçük, nasıl düşecek. Bu adam niye bayılıyorsun ya? Her şeyini full yaptım. Sarıda yeşil sarıda. İnsan selam verir mi? Kornaya basar o kadar. Kornaya basıyoruz. Terbiyesiz eserif. Silver yakın diyor. Çok sağ taraf Fransa diyor. Neyse. Almanya'daydı. izleyelim. Küçük kartın maçını izleyelim ya. Stadın önünden geçer. Ben tırım. Böyle bir Alman bayrakları var. En çok hoşuma giden desen bu oldu benim. Kuru kafa falan yakışmadı tıra. Bu yakıştı Dayı sapa sağlam getirdim. Yine. Hadi para vereceğim buna. Direkt yanıtına basalım. Evet, evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. The World of Gamers kanalına videoyu izlediğiniz için The World of Gamers sanki videoya başvurduk ben de. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayınız.